Alean aurkituko gaituzte. Radioen hetziera orain Gaurko elkarretaratzea ba, ba, plataformak dituen helburuak e, berriro e, aldarrikatzera datoz, ez? E, nolabait, e, iaz hasi ginuen borroka honetan, ba, soldateta zitze egiten genuen eta ratioen jeitxieraren beharraz, eta bueno, ba, nolabait soldata humilaziotik atera garen arren, ez, ba, e, ez dago inon jasoa nola eguneratu behar diren soldata taula hoiek, e, ez dago inon jasoa intzinokotasuna, ez dela kobratzen e, Nafarroako erdian baino gehiago, e, eta bueno, ba, ikusten dugu ba, hor konpromiso politikoa behar dela e, e, ba, soldaten asunto hau gauzatu alizateko, ez, edo duintzeko. Eta aldi berean ratioen jeitxiera, ez, e, badago akordio politiko bat gobernua eta EH Bildu Nafarroaren artean jasotzen duena e, Europako ratioetarantz e, aurrera pausuak eman behar direla, baina ez dago inolako egutegiratzerik gai honekin, ez, hortaz, e, ba, bestetan bezala, hau bosgarren akordioa da, aurreko lauetan ere hau jasotzen zen, eta ikusten ari gara, ba, ba, baliteke bertan bera gelditzea hori ez, indargabetuta gelditzea aldarrikapen hau ez. Orduan, e, ezinbestean iruditzen zaigu garrantzitsua dela berriro kalean egotea, eta ari gehiago hauteskundeak gertu daudenean, ba, haien programetan sardezaten eh, ratioaren, e, eh, jeitxieraren elementu hau ez, edo guretzako gakoa den puntua puntu hau ez, aldarrikapen hau. No hay educación con esta masificación. educación sin más inversión. No hay educación sin más inversión. Chao, chao, chao, hori, zurekin noa, gurea da orain gautza. Greba beti dugu mai gainean eta gehi, are gehiago ikusita ba, aurreko ikasturtean 60 eguneko greba egin eta gero ba, e, gauzak lortu direla demostratu dugunean, ez? E, indarra badago e, aldarrikatzeko gogoa oraindik ere eta bueno ba e, guretzako greba tresna erabilgarri bat izan da eta eta horrela izaten jarraitzeko intentsioa dugu